Приветствую всех слушателей. Сегодня мы передаем ченнелинг послание от хранителей хроник Акаши. Вы можете знать о том, что это такое. Информация есть. Информация была введена в пространство Земли – Хроника Акаши – это информационный банк. Хранители хроник Акаши сегодня хотят передать достаточно интересную и значимую информацию или послание. 28 э, декабря 2018 года э, состоится обновление Энергоинформационное обновление э, этого банка. Хроника Акаши. В это обновление входит, э, во-первых, перестройка взаимодействия внутри самого банка. Это достаточно сложно объяснить. И второе, то, что у вас называется перепись населения, в принципе, будет происходить что-то подобное с учетом достижений каждого участника, о котором есть запись в этом информационном банке. С 28 декабря 2018 года начнется новое, по-вашему, это летоисчисление или новая информационная запись по совершенно новым системам, которые образовали представителей вашего человечества в зависимости от своего выбора. Информация о том, какие категории людей, в какие направления они двигаются, как и будет меняться их жизнь, уже была дана. И итоги, в принципе, подведены. И с этой даты, которая сегодня была озвучена, многие начнут чувствовать себя иначе. В физическом пространстве – то, что происходит на тонком плане, будет очень хорошо ощущаться, начиная с конца января. Еще раз объясним, что же все-таки произойдет 28 декабря. Каждая жива, живая система – это человек, сделал выбор. Этот выбор записывается. С учетом этого выбора перестраивается путь. Можно сказать, что этот путь будет взаимодействовать со всеми э, субъектами, которые включены в вашу жизнь. И в результате таких изменений будет меняться энергоинформационная структура всего человечества. Каждый, кто хочет выйти на новый уровень познаний, на новый уровень осознанности, на жизнь на новой земле. Заявила об этом ранее. Постарайтесь в этот день избегать конфликтов, провести этот день в как можно спокойной обстановке. Если у вас планируются переезды, используйте технику позиции наблюдателя, как будто вы на все смотрите со стороны. Если вдруг у вас не получается куда-то ехать, не ломайте двери, не стремитесь, потому что это знак, что вам нужно остаться в том месте, в котором вы находитесь. 28, 28 декабря по всему пространству планеты Земля будет э, в, каждой, в каждом человеке ощущаться внутри э, определенное замирание, остановка во времени. Время будто а, замерзнет и пространство затихнет на некоторые на некоторый отрезок времени, возможно, до трех минут. Это достаточно много. Все зависит от уникальности каждого. И, как уже было сказано, в конце января вы увидите, что же у вас меняется в жизни. И если вы не знаете, какой вы выбор приняли – по результатам перемен вы сможете понять, в какой категории людей вы относитесь. Об этом говорилось ранее. Успехов вам и спокойствия. До свидания, хранители Роник Акаши.